Конечно, для персданных есть большие вызовы. Э, прежде всего, это вызовы, связанные с новыми технологиями, э, которые меняют, соответственно, э, традиционную модель передачи информации. И с учетом того, что европейский регламент GDPR вступает в силу уже весной этого года, я думаю, есть смысл поговорить немножко о вот э, такое хайповый, э, наверное, сегодня теме про блокчейн и персональные данные, и его связь с GDPR. Ну, хочется начать, наверное, с, э, с анекдота, который звучит на новый лад, когда приходит гражданин к доктору и спрашивает, доктор, вот когда у меня сначала блокчейн, а потом биткоин, это нормально? Доктор говорит, это нормально. Доктор, а если у меня сначала биткоин, а потом блокчейн, это нормально? Это нормально. Доктор, а если у меня был чейн без биткоина? А, думает доктор, а собственно, что вас беспокоит? Да нет, ничего, про слова такие классные. Биткоин, блокчейн, так повторял бы и повторял бы. Вот сегодня мы часто слышим эти слова. А, соответственно, эм, Беларусь сделала очень важный шаг в прошлом году да, с э, подписанием а, восьмого декрета Э, который э, подписал президент Беларуси, э, был дан некий зеленый свет для развития блокчейн-технологий и криптопроектов в республике. А, конечно, сначала это вызывало сомнения и удивление у всего сообщества, но сегодня надо признать, что это очень смелый шаг, который может позволить Беларуси совершить такой прыжок лягушки, Эм, и э, оприходовать те новые блокчейн-технологии, э, сервисы, которые работают э, на основе блокчейна, криптовалютные проекты. Поэтому мы с большим, эм, большим интересом наблюдаем, что будет происходить. Как мне известно, в марте уже обещают принять какой-то подзаконный акт, который установит какие-то фреймворки, правила игры для игроков а, в этой сфере криптономики на базе парка высоких технологий. И мне кажется, все это очень <clears throat> интересно. И особенно интересно а, посмотреть на то, как вообще GDPR и блокчейн сочетаются друг с другом. Э, скажите, пожалуйста, в зале вообще все знакомы, что такое GDPR? Или поднимите руки, кто знает вообще про этот регламент? Ну, знание, я смотрю, хорошее, да. Э, и, и э, сколько в зале вообще есть токен-холдеров, людей, которые есть криптовалюты, кто активно занимается? Так, таких криптонов меньше, но они есть. В общем, есть и те, кто э, хорошо знает GDPR, есть те, кто хорошо, видимо, знает блокчейн. А, хочу начать сначала. GDPR э, сделал э, э, одну очень уникальную вещь. Право на забвение. Право на забвение – это довольно-таки молодое цифровое право. Я напомню его корни. Корни лежат в директиве Еврокомиссии 1995 года. И право на забвение, по сути, означает, что любой пользователь может требовать удаления своих личных данных по запросу во избежание распространения третьими лицами. И это право, оно развивалось за последние годы. Сначала это известное дело э, Костеки Гонсалеса против Google. Э, соответственно, Европейский суд справедливости в 2014 году установил некий прецедент, по которому э, любой пользователь имеет право требовать от поисковика удаления неактуальной, недостоверной информации о нем из результатов выдачи. И это право плавно перетекло, соответственно, в э, регламент GDPR статьи 17. Это право уже несколько э, модернизировано. Оно называется right to erasure, да, то есть право на удаление. По сути, это уже некое большее право для пользователей. Вообще, конечно, GDPR, надо сказать, это хорошая новость для всех пользователей, достаточно плохая новость для компаний, которые сегодня Э, думают, как, э, э, как сделать так, чтобы быть полностью compliant в связи с новым регламентом <clears throat> который будет обязательным для всех членов Европейского Союза, в том числе для Великобритании. И вот в статье 17 это право уже звучит более уверенно, то есть пользователь имеет право требовать от контролера удаления своих данных и а, соответственно, это уже не только право к поисковикам, а право к, любым а, лицам, которые занимаются сбором, хранением и обработкой наших персональных данных. А, теперь про блокчейн. Да? Я напомню, что блокчейн, у блокчейна до сих пор нет какой-то вот э, понятной, вернее, общей дефиниции принятой, поэтому я попытался здесь вывести свою на базе того, что имеется. Да? Это криптографический сетевой протокол, а, представляющий из себя последовательную цепочку блоков, содержащих информацию, которая хранится на разных компьютерах, то есть децентрализованно. И а, э, нам надо вспомнить про признаки данных в блокчейне. Эти данные имеют несколько особенностей. Прежде всего, уникальность данных, потому что э, все данные, которые попадают в блокчейн, а, с них снимается так называемый хэш, э, и они являются уникальными. А, неудаляемость данных является одним из э, ключевых, наверное, а, признаков данных в блокчейне, в связи с чем ему уделяется такое повышенное внимание, что данные, записанные в блокчейн, не могут изменяться, удаляться, и, соответственно, э, существуют там, можно сказать, вечность и тождественность этих данных, которые копируются эм, на э, э, машины, которые поддерживают, э, соответственно, сеть блокчейна. То есть одни и те же, одна и та же цепочка блоков много раз реплицируется, в связи с чем эм, сеть получает такой серьезный фундамент для того, чтобы все участники сети могли, могли подтверждать те или иные транзакции. А, э, и, значит, наши данные, они синхронизируются постоянно в, в этих цепочках, они публичные, любое лицо может получить доступ к ним, они децентрализованы, и они защищены, защищены криптографией. А, если мы говорим о централизованных сетях и о данных в централизованных сетях, то мне очень понравилось определение, которое, э, которое было выведено компанией а, а, Викчейн, занимается разработкой платформы, и вот они предложили вот такую интересную концепцию. Концепция круты. Она относится к централизованным а, системам хранения данных, и по сути она означает, что данные могут создаваться, они могут читаться, обновляться и удаляться. Собственно, мне кажется, когда писался GDPR изначально, он исходил из вот этого самого принципа крут из э, понимания того, что огромное количество крупных телеком-компаний занимается централизованным хранением данных, а значит они имеют э, возможность э, реализовать это право на забвение, право на удаление, которое предъявляют пользователи к социальным сетям, будь то Facebook, Google или Twitter. И, конечно, сейчас эти компании будут а, я думаю, менять его политику, но вообще весь IT-ландшафт может поменяться э, в связи с GDPR. И я думаю, что <clears throat> э, блокчейн, конечно, как революционная технология, несколько меняет эту концепцию. И вместо концепции крут, когда мы говорим о децентрализованных системах хранения данных, нам стоит говорить о крафт. Чем отличается круто от краб? Краб э, э, от английского create, retrieve, abandon, burn. Создавать, извлекать, присоединять и сжигать. Ключевое э, отличие от э, хранения данных в централизованных сетях состоит в том, что в блокчейне вы не можете удалять те или иные данные. Вот если в зале есть э, держатели биткоинов или других э, криптовалют, попробуйте зайти в свой кошелек и удалить все свои валюты оттуда. У вас, скорее всего, ничего не получится, потому что нет такого функционала, а даже если бы этот функционал был, они бы исчезли бы из вашего кошелька, но они бы не исчезли из блокчейна. А поэтому, в отличие от э, традиционных моделей, эти данные невозможно удалить. Они хранятся в блокчейне, как правило, навсегда и, соответственно, невозможно их изменить. Если вы хотите каким-то образом поменять, вы э, не можете это сделать, но можете только создать новую транзакцию, по сути, присоединить к старой транзакции э, новые данные, которые будут э, каким-то образом, эти данные уже в новом виде предоставлять другие цепочки блоков. А, и, соответственно, вы, как я сказал, не можете просто так взять их удалить. Если вы хотите удалить данные из блокчейна, скорее всего, вам надо выкинуть свой э, приватный ключ. Все понимают, что а, э, многие, э, вернее, все криптографические токены работают, функционируют с помощью системы публичного и приватного ключа. Публичный ключ – это Э, ну, по сути, тот адрес э, идентификатора, по которому вам можно какую-то цифровую ценность передать, а э, приватный ключ дает возможность доступа к этим данным. Поэтому, если вы хотите избавиться, вам надо либо выбросить свой приватный ключ, либо создать какой-то рандомный новый да, публичный ключ. Если вы не знаете с приватного ключа, сделать транзакцию туда, и, собственно, это будет цепочка блоков, которые никто никогда не сможет получить доступ без э, приватного ключа. Да, в этом ключевое различие. И э, вот э, создатели этой концепции, они выбрали такое слово, как burn сжигать. Хотя, может быть, на русском оно не очень хорошо звучит, но, по сути, это сильно отличается от удаления, потому что э, данные продолжают существовать, и пока э, тот или иной блокчейн существует, они будут там всегда находиться. А, <clears throat> это, наверное, ключевое, ну, ключевой момент, который связан с GDPR, и э, сегодня возникают вопросы, а как вообще блокчейн проектом э, э, быть compliant в соответствии с GDPR, потому что реализовать это право пользователей мало кто сможет. Здесь нам надо сказать, наверное, о ключевых э, моментах, связанных с использованием блокчейнов для хранения данных. Сегодня мы понимаем, что огромное количество уже блокчейнов создаются, э, э, которые нацелены на то, чтобы э, хранить данные о человеке. Есть проекты, связанные с блокчейнизацией беженцев, людей, которые ушли из дома и не вернулись. Некоторые государства создают целые системы идентификации пользователей, созданных на блокчейне. И здесь, конечно, есть несколько минусов, связанных эм, с э, GDPR э, и да, да вообще с хранением этих данных. Прежде всего, это невозможность идентификации субъектов. Эм, в регламенте есть такое понятие, как контролер данных. Контролер определяет э, цели средства хранения этих данных. Так вот, когда мы говорим о, эм, как правило, блокчейн-сетях, определить того или иного субъекта и контролера становится крайне сложно. Во-первых, в силу э, так называемой псевдонимности, да, любое лицо может запустить ноду у себя, присоединиться к блокчейн-сети, и крайне сложно становится определить тех самых ответственных субъектов, которые должны э, выполнять новые обязательства, указанные в регламенте. Второе – это открытость и доступность данных для всех. Да? Если они попадают туда, любое лицо может эти данные получить, э, не обращаясь ни к вам, ни к контролеру. И это является, конечно, минусом того, что если вам данные туда ваши попадали, э, они становятся, по сути, общественным достоянием. Ну и необратимость транзакций, да, как я это сказал, даже при получении э, какой-то обузы, какой-то претензии от лица, что изменить мои данные, либо удалить их, делать это э, в классическом блокчейне невозможно. И это, естественно, создает некоторые, э, некоторые сомнения в том, что э, блокчейн может вообще жить с GDPR мирно. Но есть, конечно, очевидные плюсы. А, плюсы заключаются в том, что блокчейн-системы, так называемые Э, так сказать, децентрализованы, Да? Э, децентрализация э, систем и баз, по сути, конечно, серьезно снижает риски потери этих данных, потому что мы понимаем, самый большой риск потери данных заключается в их централизации. Если завтра Facebook, например, исчезнет как таковой, да, то ваши данные исчезнут вместе с Facebook. Если злоумышленники хотят получить э, данные, они, как правило, осуществляют атаки на э, определенные центры хранения. Сделать это проще, сделать э, это понятнее так, понятно, где данные хранятся, их оттуда можно украсть, взломать, соответственно, может произойти утечка этих данных. И децентрализация в данном случае, она на самом деле обеспечивает эм, высокий, высокий уровень надежности этих данных, потому что э, данные уже так просто не утекут, атаковать э, децентрализованную сеть э, намного сложнее. Второе, это, конечно, криптографическая защита, то, что я сказал ранее, вы являетесь владельцем этого самого приватного ключа, и кроме вас без этого приватного ключа никто не может получить доступ к этим данным. Ну и транспарентность использования данных, это, несомненно, является огромнейшим плюсом а, в связи э, с э, тем подходом, который исповедовал э, европейский, европейский регулятор, когда GDPR принималась. И основная идея была вернуть пользователям контроль над своими данными. А, так вот, когда вы храните данные в централизованных хранилищах, э, естественно, вы не можете контролировать, как эти данные в дальнейшем используются. Да? Кому передаст э, Google ваши данные, на каких условиях он передаст, кто получит доступ. Здесь вы должны доверять компании, иметь определенную степень доверия э, и, соответственно, надеяться на то, что компания будет выполнять то, что она обещает в своей политике конфиденциальности. А, в блокчейне все, конечно, в этом плане а, транспарентнее, потому что вы можете отслеживать, кто и как использовал ваши данные, все транзакции записываются, и это, естественно, является большим плюсом. А, и вот какие вызовы для блокчейна сулит э, GDPR. Да? Прежде всего, не очень понятно, как определить того самого контролера. Конечно, можно сказать, что контролером, э, контролерами являются в данном случае май, майнеры, которые осуществляют, по сути, обслуживание блокчейн-сети и создают новые блоки. Но в таком случае, естественно, возникает вопрос, э, а где этот контролер находится, потому что мы понимаем, что блокчейн-сети э, могут э, опоясывать весь земной шар, и майнеры могут находиться в совершенно разных странах и э, в разных юрисдикциях. Отсюда возникает и второй вопрос, а где, как считать место обработки данных? И отсюда вытекает вопрос, и какое законодательство применять при обработке данных. Эм, вопрос открытый, естественно, пока ответа на него ни у кого нет, потому что ваши данные могут обрабатываться э, при помощи блокчейн-технологий и в Беларуси, и в России, и в Китае, и в Южной Америке, и европейскому регулятору будет крайне сложно э, понимать и применять э, новые нормы GDPR к лицам, которые осуществляют обработку этих данных. Эм, Довольно интересным является вопрос, а что вообще понимать под данными и под персональными данными человека а, в свете новой концепции. А, как мы понимаем а, и видим вообще из практики, сегодня это далеко уже не фамилия, имя, отчество и какие-то данные да, классические, которые мы относим к человеку. Ну, например, есть э, решение Европейского суда справедливости, которое считает, что IP-адреса относятся к персональным данным. А, потому что они могут косвенно указывать на человека, а значит они тоже подлежат охране. В свете блокчейна можно говорить о том, что э, ваш публичный ключ да, э, э, является персональными данными. Например, если я на своей странице указываю публичный ключ для получения каких-то криптодонейтов и говорю, вот, ребят, если вы поддерживаете мою деятельность, скидывайте на кошелек, то, соответственно, по моему публичному ключу вы можете э, э, меня э, идентифицировать и понимать все мои входящие и исходящие транзакции. Ну, не говоря уже об, обо всех других цифровых идентификаторах, мне кажется, сегодня даже никнейм является, да, один только никнейм является, а относится к персональным данным. Если вы забьете в Яндексе мой никнейм, который я использую во многих сетях, regan 13, это займет у вас 2-3 секунды для того, чтобы определить, кто скрывается за этим никнеймом. Поэтому э, здесь возникает вопрос, э, что считать этими данными и э, э как э, будет подходить европейские регуляторы, национальные регуляторы, когда начнется имплементация GDPR уже в национальное законодательство. Еще один вопрос – это требования по минимизации. Тем не менее, мы понимаем, что блокчейн-сети Э, э, имеют свойство масштабирования, то есть увеличения количества реплик, и это не совсем сочетается вот с тем требованием по э, минимизации хранения данных, которые закладываются в регламент. А, в связи с этим возникает, естественно, вопрос, а как вообще блокчейн-проектам подходить к GDPR и подходить к, новой, к новому требованию по э, удалению данных по заявлению пользователя. А, и здесь возникает э, несколько решений, которые можно было бы, наверное, озвучить. А, прежде всего, это, наверное, решение в э, виде назначения суперадминистраторов, которые могли бы в блокчейн-сети эти самые данные каким-то образом изменять и удалять. Но, естественно, Э, теряется тогда прелесть да, вообще э, блокчейн-сетей, э, а именно их критерии неудаляемости, их стабильности и теряется вообще весь смысл использования блокчейна в, в технологических сетях. Второе, это, наверное, можно было бы сделать ограничение, да, что не применять право на удаление, право на забвение в отношении данных, которые могут привести к бифуркации сети. Потому что, очевидно, удаление э, блока, оно ведет к искажению всей сети. Да? Если она происходит, э, то э, под угрозой становится вся цепочка дальнейшая, которая будет копироваться уже с модифицированными данными, а значит трастовость сильно снижается, уровень доверия да, к этой цепочке. Ну и третье, э, которое решение лежит на поверхности, это не записывать э, персональные данные в блокчейн, а хранить в нем только так называемые отметки времени, хэш-данные и ссылки. По сути, что это значит? Если вы конструируете блокчейн, э, архитектуру сети, то на начальном этапе вы здесь э, э, должны принять решение, что да, мы некие данные в связи с GDPR хранить в блокчейне не будем. А, если кто-то хочет получить доступ к этим данным, а, он может, соответственно, пройти по ссылке, если это лицо авторизировано на получение персональных данных, эти данные он получает с какого-то централизованного сервера, который он дальше может использовать. Здесь, конечно, возникает огромное количество рисков, о которых я сейчас э, скажу. То есть э, э, блокчейн в данном случае является не хранилищем децентрализованным тех или иных данных, а скорее таблицей, в которой вы можете сверить переход тех или иных данных, время перехода и удостовериться, что данные не были изменены путем сравнения вот этого самого хэша, так называемого да, цифрового слепка данных, и посмотреть, совпадают ли они, чтобы понимать, что данные являются тождественными. А, но, естественно, если мы подходим а, к этому вопросу так, что мы не храним в блокчейне никакие э, данные, которые могут прямо или косвенно относиться к живому человеку, то теряется э, э, все волшебное свойство блокчейна как достижение человечества, на которое сегодня э, на которую сегодня делают ставки многие государства и э, технологические компании. А, вопрос, э, вопросов возникает сразу множество. Прежде всего, сразу возникает вопрос, а кто будет владеть этими данными в централизованных сетях. По сути, ничего тогда не меняется и такие же компании, как э, Facebook, Google, продолжают хранить ваши персональные данные, данные, относящиеся к человеку, и э, возникают те угрозы, о которых я сказал ранее. Да? Э, угрозы утечки, угрозы перехода и передачи этих данных без вашего согласия, угроза атаки и так далее. Второй вопрос, вопрос естественно, связан с шифрованием. А шифруются эти данные или нет? Да? Ну, э, возьмем, э, например, э, сервис Telegram, да, известный сервис, который сегодня в России тоже находится под серьезным давлением ФСБ. Мы, кстати, сейчас занимаемся, у нас идет компания «Битва за Телеграм», «Битва за право на шифрование», которая, ну, я думаю, затянется достаточно долго. Если кто-то не знает и не в курсе этой истории, значит, ФСБ просит от Телеграма предоставления ключи для дешифровки данных. Да? Телеграм на самом деле, э, про него есть много мнений. Есть мнение, что он действительно надежный сервис, есть мнение, что не такой уж и надежный. Э, причина этому, там, наверное, из-за того, что Телеграм использует довольно-таки интересную архитектуру, они используют свой стандарт шифрования, Э, клиентская часть у них э, open source, да, открытая, а вот серверная часть, она закрытая. И здесь мы только можем верить, что э, Дуров и его команда обеспечивают это надежное шифрование в э, несекретных каналах, да, в так называемых обычных чатах. И э, все, что мы можем, это верить Дурову. То есть э, пока во главе сервиса находится хороший парень, скорее всего, наши данные будут безопасны. Но если э, после хорошего парня придет плохой парень или вдруг парень внезапно под э, воздействием каких-то силовых органов решит сотрудничать, э, то, соответственно, наши данные находятся под большой угрозой. И сейчас мы это прекрасно понимаем, этот риск есть, в связи с тем, что Дуров объявил э, создание довольно-таки амбициозного блокчейна на фоне Телеграма, да, который он назвал ТОН. Сейчас давление э, на него довольно-таки высокое и в разных странах, и вот уже всякие э, э конспирологические теории я слышу, что э, Телеграм уже не будет так безопасен, возможно, он работает уже со спецслужбами Соединенных Штатов а и АНБ, кто-то говорит, что уже давненько работает с ФСБ, и есть возможность расшифровывать э, все эти чаты в Телеграме. В общем, это большая проблема, которая на самом деле э, сегодня стоит перед всем э, человечеством. И в блокчейне, естественно, у вас есть гарантия того, что ваши данные зашифрованы надежно, приватный ключ у вас, и, скорее всего, никто не сможет эти данные расшифровать. А, это относится и к вопросу, кто может получить доступ к этим, к этим данным. А, э, четвертый вопрос, естественно, где эти данные будут храниться. Если а, данные хранятся на централизованных серверах, сегодня мы видим очевидную тенденцию а, к э, цифровому суверенитету, который есть в мире, то есть государство определяет собственные правила взаимодействия в сети интернет. И такие правила, если вы помните, может не помните, э, есть и в России. Это требования, да, например, о локализации данных, что все данные россиян должны храниться на серверах внутри Российской Федерации. В связи с этим, конечно, возникает множество рисков, э, и э, мы понимаем, что э, даже если, например, компания имеет одну политику в одной стране, эта политика может отличаться в другой стране. Все зависит от аудитории, от того, насколько компания готова соответствовать тем требованиям, которые Э, которые выдвигают национальные регуляторы, да, Китай, Иран, Россия э, или другие страны. Э, и самый главный вопрос, опять же, да, мы возвращаемся, если э, данные человека мы не храним в блокчейне, а храним там только отметки времени, а эти данные хранятся на серверах, которые принадлежат частным компаниям, возникает вопрос, а кому эти данные передаются и в каком виде. Э, Все это, естественно, э, создает большие риски для э, работы децентрализованных платформ в Европейском Союзе в связи с правилами GDPR, несмотря на то, что регламент был назван технологически нейтральным, мы понимаем, что все-таки есть вопросы, на которые Э, на которые пока э, не так много ответов э, в плане работы новых технологий. Европейский Союз не имеет единой позиции по регулированию блокчейна на сегодняшний момент. Скорее здесь действуют правила и законы стран, которые являются членами Европейского Союза. Эти подходы сильно отличаются. Кто-то уже имеет какие-то гайдлайны, кто-то не имеет, кто-то подходит к выработке законопроекта, э, схожего э, с декретом, который был принят в Беларуси, кто-то еще находится от этого далеко. А, э, поэтому я думаю, что всему сообществу предлож... будет предложено выработать некие правила и стандарты использования блокчейна и соответствия новым требованиям регламента в связи с, с работой таких блокчейн-сетей. Естественно, блокчейнизация э, идет э, все, все активнее и активнее, она покрывает уже э, огромное количество рынков, которые, которые ранее находились да, в, так, в так называемых централизованных сетях. Это уже и медицинские сервисы, это туристические сервисы, это развлекательные сервисы, это финтех, несомненно. И я думаю, что ближайшие 5-10 лет эта тенденция будет увеличиваться, потому что, а, несомненно, блокчейн дает нам множество а, новых интересных возможностей для а, управления собственными данными. И, конечно, нельзя сказать, что блокчейн является каким-то Э, какой-то какой опасностью для, для нас, э, что наши данные не будут защищены. Наоборот, это является отличным решением, как мы сами можем этими данными управлять и э, быть уверенными, что никто не сможет получить к ним доступ, не имея наших приватных ключей. Поэтому э, э, э я все-таки думаю, что э, регламент будет по э, блокчейну какой-то тоже э, в Европе принят. Сейчас же участникам пока на уровне саморегуляции, на уровне построения да, архитектуры своей блокчейн-сети предстоит решить эти вопросы, э, что же делать действительно выносить хранение данных из блокчейна, создавать для этих суперадминистраторов или просто игнорировать пока требования э, GDPR по возможности удаления, по возможности забвения этих данных и надеяться, что регулятор выработает какой-то подход, который э, будет делать исключение для ряда, технологических проектов, э, понимая, что это может разрушить всю функциональность. А, вот, собственно, то, э, что я хотел сегодня рассказать, э, какие мы э, видим первые, первые вызовы для децентрализованных сетей. А, пока, естественно, эти вопросы, они скорее риторические, и на них мы будем пытаться ответить в самое ближайшее время, и э, юристы, и программисты здесь должны поработать вместе для того, чтобы создать те самые идеальные стандарты. А, а пока давайте крабить, э, если кто-то знает, что такое крабить. и если кто знает, что такое крабить э, в современном игровом мире. Это это да, это словечко из игрового мира, оно по сути значит играть э, с э, модом, с игроком, не настоящим э, плеером внутри игровой платформы для того, чтобы выбивать из него цифровые ценности, да? будь то оружие, деньги и так далее. И э, нам сегодня с вами надо эти цифровые ценности создавать. Я думаю, блокчейн прекрасно подходит для создания передачи этих ценностей, э, будь то э, финансовые ценности или, соответственно, информация об активах, информация о наших э, данных, которыми мы также можем расплачиваться. И пока я вижу, что блокчейн несет все-таки больше пользы для человечества, чем вреда, а все остальное мы совместно, совместно программисты, технари, юристы и представители гражданского общества сможем решить, я думаю, в самое ближайшее время. А, если есть по теме какие-то вопросы, у нас есть еще буквально 20 минут, э, мы можем пообщаться и э, разобрать какие-то вещи, может быть, которые были не очень понятны или вызывают э, дополнительные вопросы у уважаемого аудитории. А у нас как-то э, микрофон будет, да? Чтобы все слышали, и, думаешь, запись ведется. Запись ведется. Ну, отлично. Добрый день, спасибо за интересную презентацию. Меня зовут Каролина Анфиструс. А, скажите, пожалуйста, в отношении блокчейн конкретно невозможность, принцип невозможности идентификации пользователей. Буквально недавно исследователи Катарского университета развеяли вот миф о невозможности идентификации, идентифицировав порядка 100 а, пользователей, которые приобретали наркотики через, а, ну, посредством, ну, как бы, через вот эту биткоин-систему а, и сервис Silk Road. То есть, возможно, вам известна а, более углубленная информация, а, каким образом происходила идентификация. Возможно, это через никнеймы, потому что а, конкретно были идентифицированы аккаунты социальных сетей, порядка 20 из которых содержали очень подробный перечень персональных данных. Конечно, это миф, да, и биткоин и другие, соответственно, блокчейн-системы, они не являются анонимными. Мы это прекрасно понимаем, это больше псевдонимные системы. И э, возможность идентификации возникает э, у вас, когда вы пытаетесь неизвестному вам лицу перевести средства, вы не можете знать, кто стоит да, за этим публичным ключом. Но, естественно, э, эти данные очень хорошо обрабатываются в плане оперативно-розыскной работы есть э, отличные возможности отслеживать транзакции э, биткоин-цепи. Поэтому на самом деле э, для поимки преступников и тех, кто использует биткоины, есть огромное количество методов, которые сегодня уже есть и ФБР, и они неоднократно использовались. Правда, конечно, взять Вильбрехта и закрыть дело Силкроуда Э, помогло не это, а там помогло э, то, что Уильбрехт оставил несколько цифровых следов, еще когда только начинал создавать сервис, и буквально э, два цифровых следа позволили его схватить. Понятно, что в цифровом океане хранится все. И довольно-таки глупо полагать, что можно сохранить стопроцентную анонимность. Вы можете сохранить анонимность, э, ну, по крайней мере, с какой-то уверенностью 90%. Остальные 10 э, э, стоит, наверное, оставить на то, что органы правопорядка потратят какие-то средства на операцию, смогут выследить и определить ваши цифровые следы и, соответственно, привлечь любого преступника к ответственности. И в этом плане, мне кажется, Э, биткоин и другие криптовалюты, ну, если мы не говорим о э, криптовалютах нового поколения вроде Monero, где э, анонимность становится еще большим приоритетом, используется принцип так называемого двусмысленного шифрования, становится легче, чем если бы преступники оперировали в долларах. Потому что Каждая транзакция в блокчейне пишется, и вы можете э, самой первой транзакции отследить, по сути, э, все остальные и э, движения этих средств. Вот, поэтому, э, естественно, несмотря на то, что право на анонимность остается нашим базовым цифровым правом, надо понимать, что оно не абсолютно, и э, любая технология не может обеспечить ее стопроцентное э, исполнение жизни. Спасибо большое. Вон там, да, девушка. Добрый день. Здравствуйте. Вопрос у меня такой. А, меня зовут Ольга Гочек, я и редактор журнала «Юрист», я и юрист стартап-акселератора «Инсайт ДДИ». А, вопрос вот какой. Даже бэджик зеленый, да, что можно фотографировать, и это здорово кого-то желтое, что фотографировать нельзя, да, чтобы вдруг кто-то не нашел себя в, в сети там, и э, сохранил себя инкогнито. Э, вроде бы на ощущение понятно, зачем сохранять персональные данные. Но, может быть, приведете конкретные примеры, конкретные причины, почему в Европе начали разрабатывать регламент, его приняли. Почему в России приняли закон о персональных данных? То есть конкретные предпосылки, конкретные причины этого. А, ну, мне кажется, я уже об этом сказал, что... В... Э, Вы сказали, что это золотой актив, да. и что это нужно, и что это наше право, но конкретики хочется. Основная, основной посыл был э, при принятии GDPR – это вернуть контроль над данными цифровом океане самим гражданам. Понятно, что э, чем больше технологий появляется, тем меньше мы можем эти данные контролировать. Да, в условиях, когда а, один сервис их передает другому сервису, данные хранятся а, в разных местах, и, соответственно, есть разные политики их обработки, контролировать их становится все сложнее и сложнее. Либо вы вообще должны никакие данные никому не предоставлять, да, и э, быть в таком а, цифровом средневековье, и тогда надеяться, что ваши данные никуда не уйдут, хотя это тоже не является стопроцентной да, гарантией, потому что кто-то может вместо вас эти данные внести. И э, это была основная идея вернуть людям возможность управлять своими данными, для того, чтобы не компании сегодня задавали тон, как эти данные будут храниться и обрабатываться, а все-таки тон задавали сами граждане. А в чем опасность того, что э, кто-то другой контролирует, кто-то другой собирает эти данные. Конкретные риски вот это. И контроль это вот, ну, тоже такая, такое слово, оно общее. Ну, э, я, я думаю, что риски, они достаточно понятны, да, риски э, незаконного использования, риски передачи этих данных, риски утечки этих данных, э, и это мы видим повсеместно. На самом деле, сегодня в России я наблюдаю ну, очень, э, э, очень печальное отношение к охране персональных данных самих граждан. Если вы сегодня э, пойдете в налоговую у нас и зарегистрируете ферму, то, скорее всего, через два дня вам позвонят назойливые э, агенты и предложат бухгалтерские услуги, юридические услуги. Э, и все остальное. Мы видим, как само государство довольно-таки э, э, слабо относится к защите персональных данных и не особо ее уважает. Эти утечки происходят постоянно. Это, соответственно, создает и э, довольно-таки субъективный вред, да, когда вы считаете, что э, тем самым, ну, например, э, назойливой рекламой, спамом или распространением этих данных наносится Э, вред вашим личным неимущественным правам, это могут быть и вполне осязаемые последствия в виде финансовых потерь, э, в виде, соответственно, недополученной э, прибыли, недополученных доходов. И в совокупности, мне кажется, эти субъективные и объективные результаты, они являются вот хорошим примером, как, как небережное хранение данных э, сказывается на нас всех. Может, пока люди думают. А, меня зовут Андрей Сушко, я, я из Human Constant. Я просто вспомнил хороший пример, прям белорусский-белорусский, да, который ты, Саркис, может, не знаешь. Я помню, что еще лет 5-6 можно было прийти в любую поликлинику и сказать, это Андрей Сушко, Слободская, столько-то там, столько-то, такая, ну, э, квартира, дом, отчество и давали, давали карточку на руки, да? Что за карточку? Карточку, ну, физическую, медицинскую карточку. Вся моя эта биохимия, все эти флюорографии, все, все остальное. Человек мог увидеть. Сейчас, сейчас, наверное, у них что-то же уже было, и когда ты приходишь, говорит, мы принесем врачу. И ты уже заказываешь, да? Вот сейчас уже, наверное, паспорт просто. Это вопрос идентификации. Ну, вот это вот из того, что мне кажется, кажется такой какой-то близкий пример, да, э, для того, чтобы понять, почему это важно. Может, ну, кто-то еще вопрос? У нас есть... Слушайте, 10 минут нам придется о чем-то говорить до следующего спикера. Что, давайте придумаем. Тут, кстати, коллеги сказали, что э, сначала, говорит, не было что-то слишком понятно, потом мы 4, четыре буквы GDPR прогуглили, и все стало понятно. А, да? Ну. Здравствуйте, меня зовут Елена. Я вот э, хочу узнать, вот блокчейн, кем он контролируется, какими органами или какими организациями? Вообще, кто организует такой сервис? Ну, э, вот это хороший вопрос, да? Э, видимо, то, что я читал э, раньше, было не совсем понятно. А, в целом можно сказать, что бывают, бывают два вида блокчейнов. Да? Это публичные блокчейны и приватные блокчейны. Публичный блокчейн отличается тем, что он может позволить любому количеству лиц, неограниченному кругу подключиться, да, запустить свою ноду, да, так называемый узел да, обработки входящих, исходящих транзакций. И э, он позволяет масштабироваться сети по всему миру. Э, вот, например, хороший а, Пример публичного блокчейна, биткоин, да, который был создан неким э, Сатоши Накамото, которого никто никогда в жизни не видел. Соответственно, не было организатора токен сейла, непонятно, кто эти токены выпускал. Сообщество само договорилось э, в порядке нахождения консенсуса, что вот по э, такой алгоритмической модели с использованием такой криптографии мы будем использовать эту технологию. Есть и приватные блокчейны, например, например Киберледжер, э, когда количество лиц ограничено, да, не все могут войти, и там есть э, вполне э, понятный, более понятный да, контролер. И, естественно, большинство проектов сегодня, они нацелены на создание, ну, особенно в сфере финтеха, это публичные блокчейны, и э, в публичном блокчейне нет вот того самого лица, к которому можно прийти и сказать, что уважаемый, вот э, мы поменяли правила игры, соответственно, мы изменили закон, теперь ты должен делать то-то и то-то, ты должен удалять эти данные, ты должен предоставлять информацию. А в этом и заключается вообще прелесть э, блокчейна, так как нет централизованного органа, невозможно требовать, ну, например, блокировки тех или иных счетов, Э, блокировки тех или иных транзакций, исполнение каких-то требований, которые не совсем соотносятся с публичным интересом. И э, здесь ключевым фактором является консенсус. Консенсус участников, являющихся, э, можно сказать, операторами да, этого публичного блокчейна. А кто организовал Сатоши Накамото. Протокол, сам протокол был э, на самом деле известен давно, но э, Накамото первый использовал его в, э, э, массово использовал да, в биткоин цепи. И если какое-то время назад у нас блокчейн плотно ассоциировался с биткоином, и казалось, что как бы блокчейн э, не имеет никакого смысла да, без собственной криптовалюты, без токенов, то сегодня мы видим уже, что блокчейн отсоединился от криптовалют, а, ну, не всегда теперь есть токены, не всегда есть криптовалюта, он может выполнять самостоятельную функцию для осуществления, а, для, для регистрации транзакций. Например, а, э, блокчейн сейчас используется органами, осуществляющими регистрацию недвижимости, регистрацию перехода активов. И там э, ну, вполне понятно он устроен, Эм, после регистрации тех или иных транзакций информация становится публично доступной, и она служит некой таблицей, на которой вы можете ориентироваться для валидации полученных данных. Надеюсь, Надеюсь, понятно объяснил. И кого-то скорее всего, и нету, да? Может, это, чтобы понять. А, а может быть, это я. А, здравствуйте. А, меня зовут Елена, я юрист, и я задам, возможно, вопрос, потому что я не технический совсем специалист, я не понимаю точно, как это работает. А, но ну вот я знаю, например, что вот э, системе а, биткоина, да, а, что огромное количество майнеров э, сосредоточено в Китае. Но Китай решил по какой-то причине ограничивать э, эту систему, ограничивать вообще этот блокчейн а, и криптовалюты и блокировать их постепенно. И вот что будет, если вот такая огромная страна, где такое огромное количество майнеров и этих мощностей да, просто их отключит? Ну, э, в этом, наверное, прелесть э, биткоина, да, и вообще в целом блокчейна, что даже если вы кинете атомную бомбу на Китай, то он, скорее всего, не исчезнет. Он продолжит существовать, естественно, это как-то скажется э, э, на том, что э, э, э майнинга будет меньше, Э, возможно, э, транзакции огромное количество зависнет из-за этого, потому что э, вот тот протокол, который реализован в биткоине сейчас, имеет довольно-таки слабую пропускную способность. Да? Транзакции выстроятся в очереди и долго будут обрабатываться. Но сам биткоин от этого не исчезнет. И в этом, конечно, прелесть. Блокчейн биткоина защищен от централизации. Протокол написан так, что централизация, в принципе, там Э, невозможно. Но э, есть некие другие сейчас, да, более китайские так называемые валюты. Все знают, что есть э, биткоин кэш, это более это китайская да, такая подделка биткоина, которая на самом деле намного больше централизован, потому что сейчас в основном все майнеры биткоин кэша находятся в Китае, и производители оборудования сейчас имеют такую хитрую маркетинговую политику, что новые майнеры создаются так, чтобы Bitcoin кэш майнился на более выгодных условиях. Поэтому здесь есть амбициозные планы вытеснить биткоин как таковой. Кто-то считает, что биткоин а, уже отжил свое, и сегодня он уже технологически не вытягивает, да? но это связано с тем, что а, при создании этой монеты а, никто не думал, что масштабируемость будет такая огромная, да, и миллионы людей будут вовлечены в это. То есть э, э, те вопросы, которые мы ставим сегодня, они не ставились еще 7 лет назад. И э, поэтому есть какие-то уже решения, там, которые пытаются реализовать вот Lightning Network биткоину, которые позволят отделять да, учет транзакций от учета эм, э, самих криптоактивов. И э, будущее биткоина зависит во многом от успеха реализации протокола Lightning Network на майнеров. Опять же, нужен этот самый консенсус, который в биткоин-сообществе довольно-таки тяжело достигается. Да? Это занимает длительное время. Если консенсус найден, то э, меняется протокол, может обновляться. Если он не найден, то э, создаются те самые форки, да? отсоединение э, от основной цепочки и создание новых цепочек уже с новыми блоками, которые не поддерживаются основной цепочкой. Спасибо. А еще тогда еще один, возможно, был вопрос. Да. А, вот на всю эту систему, на сам процесс майнинга уходит огромное количество электроэнергии и огромное количество денег. И э, я слышала такую идею, что это все становится настолько дорого, э, что, в принципе, ну, есть возможность вообще исчерпания этого ресурса, и это ну, станет слишком ресурса э, ресурсоэнергозатратным и уже не так финансово неэффективно, Ну, да, такое мнение есть. Э, соответственно, я не могу сказать, э, сколько вообще тратится э, на биткоин электричество, и здесь, наверное, еще есть экологическая проблема, да, что мы тратим ее не туда. Но э, мне кажется, что это не является большой проблемой, потому что э, ценность валюты будет постепенно увеличиваться, конечная эмиссия а, э, она все-таки имеется да, в протоколе биткоина. Когда ты его перестанут майнить, уже надо будет обслуживать э, имеющиеся, э, имеющиеся выпущенные, имитированные биткоины. Но сегодня уже создаются несколько новых протоколов на базе блокчейна. Может быть, вы слышали это Э, Proof of Stake, да, это новый протокол майнинга криптовалют, который кардинально отличается от Proof of Work, который используется в биткоине. Э, то, что ваши криптоактивы, по сути, э, какие-то, может быть, криптомонеты, они майнят новые криптомонеты. Круто. То есть здесь используются программное обеспечения, они используются хардвером, да, железом. Да, у нас, наверное, будет последний вопрос, и пока я иду, Э, по поводу, что будет, если в Китае запретят. Вы были в Минском аэропорту, видели, что там уже есть все на аэрологах? Что... Я, я, я не шучу. Что это, а что есть? Ну, я же рассказывал, что а. сегодня, что звонили там китайцы и спрашивали снять ангар или завод в Минске, поставить там ферму. Ну, это серьезно. Ну, я думаю, в Беларуси есть все шансы для того, чтобы э, китайцы сюда приезжали, для того, чтобы вот э, в том виде, в котором декрет сейчас звучит, да, и как я его читал, это нулевое налогообложение, это, можно сказать, бесплатный вход, ничего платить не надо, делай, что хочешь. Конечно, пока это вызывает некие сомнения, что позволят людям, а, а, э, шифропанкам, которые изначально реализовывали идею биткоина и блокчейна, реализовать его в полной мере в Беларуси без контроля государства, без идентификации личности. Потому что здесь, и, надо понимать, существует множество рисков и для страны. Если вот дать такую вольницу всему криптосообществу, то, скорее всего, будут какие-то вопросы со стороны мирового сообщества. Потому что сейчас мы видим, там G20 занимается деофшеризацией, есть процедуры KYC, которые предъявляет ФАТФ, да, комиссия по отбыванию э, денежных средств. И, естественно, если вы не будете идентифицировать личности, контролировать потоки данных, то э, мировое сообщество может принять какие-то санкции против страны. Поэтому это действительно серьезный риск для экономики, э, но тем не менее это вот возможность да, такого прыжка сразу в технологический рай, и возможность в Беларуси этот технологический рай настанет. Мы же в Беларуси, спасибо за мы уже в Беларуси не говорим слово санкции, то у вас теперь санкции, ну это хорошо. Э, я хочу сказать спасибо перед тем, как э, передать микрофон Алексею, который расскажет дальнейшую логику всего нашего мероприятия. Я могу сказать просто, то, что саркист не только умеет умно говорить, но саркист еще адвокат и практикующий юрист, в том числе занимается консультациями. Рекламу просто? Да, да, да. Если саркист еще здесь сегодня или завтра до, до вечера, <laughs> не скажу, куда мы будем завтра с саркисом. Ладно, пойдем в аквапарк. Вот. <laughs> Вот, если у вас есть какие-то... Есть конкретные вопросы, да, вы можете нам писать. То есть, конечно, ерунду не пишите, но если что-то что, серьезное... А что не щелкается? Есть мой... да. Как мне найти в Телеграме, если... Нет, вы нам на константу пишите, а потом мы передадим с роялти информацию. Спасибо, Саргис. Спасибо. Через год. Через год.